que por un amor al que yo perdí. Y ay Dios mío, quiere yo, quisiera morir. y no existir al la flor. Tristes lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo mientras tú te mostrabas más cándida, pero al ver y conmigo te muestras benévola. Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mi soledad. ¡Ay! ¡Qué bonito! Un saludo para Leslie. tristes lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo, mientras tú te mostrabas más cándida, pero al ver que eres tan antipática y conmigo te muestras benévola, mi copil Regresa, muchachones, a ver por ahí qué dice María.